やってた。

様たちの集団ですさらに迫力あふれる体育大の皆さん日本日本でも人気のある獅子舞と可愛らしい姿のお神様三冠師などさまざまなパフォーマンスでカラフルに盛り上げてくれる台湾舞踊団の方々に来日いただきました現在岩手花巻空港からは岩手県に長年の念願だ 車初の国際線付きタイガーエアー台湾が今年の盛岡サ段ドに開始初日の8月1日から毎水曜日と土曜日の週2分の定期運行を開始し首都台北までは道路が約3時間半黒2時間半で結んでいます 路会議花巻空港から国際定期便台湾線をご利用の台湾旅行をお勧めいたします の皆さんお疲れさんでございましたおありがとうございます「May I have your attention please? May I have your attention please? English speaking information staff are very just in front of the Kitari Pond building. Next to the MPP building on this parade street. If you have any questions or need English leaflets, please drop in at our information desk. Let's enjoy the Salsa Dance Festival. Restaurants are available in the following places. Iwate Prefecture Office, City Hall, Bangkok Iwate Telephone Bus, and the MPT Building and Iwate Farming Hall. In addition, you can use an accessible restaurant at the prefecture office and Morioka City Hall. Thank you. 踊りの集団は第1集団の第3組までスタートしております。 第1集団の第1組は薬王堂第2組は笑顔かな加賀の加賀野保育園お花保育園学校法人大原学園森岡校第1集団の第3組までスタートしておりますただいま NTT マルィンを通過中です Você é